За энэ удаагийн видеоны сэдв нь интерактив үзүүлэнгийн загвар бэлтгэх. За юуны өмнө сонгосон өнгөнийхөө кодуудыг за өнгөнүүдээ sniffing tool ашиглаад articulate storyline програмынхаа ажлын талбар дээр байршуулъя. За би keyboard-н дээрээс control V төвчний хослол дарсан. За ажлын төлбөрийн дээр эсвэл хажуу талд байрлуулж болно. За бид нэр энэ кодуудаа ашиглаж явуулна эсвэл энэ сонгосон үнэхээр кодыг шууд эндээс сурулж ашиглахын тулд энд байрлуулж байгаа. За та бүхэн нэлээ хэдэн стенүүд бэлтгэсэн байгаа тэр стенүүдийнхээ за үзүүлэн гэсэн стен дотор презентацийг бэлдэнэ. За би энд зүгээр тэг шинцгтэй insert shapes гэдгээс тэг шинцг сонгоод тэг шинц дүрс оруулах гэж байна. За иймэрхүү байдал хэмжээтэй оруулъя. За эндээс бүгдээ shape fill гэдэг нь бол тухайн дүрсний үндсэн өнг. За shape outline гэдэг нь бол хүрээний өнг гэдгийг та бүхэн мэдчихэ. За хүрээ болон үндсэн өнгөнийхөө өнгүүдийг яг ижил байдлаар бол илүү их цэвэрхэн харагдана. За би эндээс э, fleeticons.com гэсэн сайтнаас ашиглах айкнуудыг татаад авсан байгаа. За энэ айкнууд оруулъя. За би хорилдсан өнгөтэй. За тэгээд цулгын цагаан өнгөтэй айкнууд татсан. Цагаан өнгөтэй айкнуудаа эндээс оруулъя. За айкны хэмжээг та бүхэн аль нэг талаас нь булангаас нь жижигс багасахгүй за хэмжээг нь форматс руугаа ороод өгчүүлэх зүгээр байгаа. За би энд 40 40-ийн харьцаатай айкнуудынхаа хэмжээг өгье. За дараагийнхаа ихнийг мөн адилхан ижил хэмжээтэй. За дизайн гэдэг дээр та бүхэн өнгө хэмжээ тэгээд бүтц гэсэн гурван зүйлийг анзаарах учраас за бид нар бүх IP-нуудаа ижил хэмжээлтэй өгчих юм бол хэмжээ болон харьцаа гэсэн шаардлага бид нэр биелүүлчихэж байгаа гэсэн үг. За тэгээд сонгосон өнгнүүдээ 5 өнгөө хольж ашиглах хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд бид өнгөнийхөө шаардлага юм хангах чинь гэсэн үг. За бүтэц гэдэг дээр одоохондоо бид 3D хэрэглэгдэхүүн хийгээгүй учраас дандаа хавтгай буюу 2D хэрэглэгтэн хийж байгаа учраас бүтэц гэдэг дээр бид нэг санаа зовх шаардлагагүй. За эндээс би бүх дүрснүүдээ Ctrl тугаа маусныхаа нэгдүгээр товчийг дараад идэвхжүүлсэн. За тэгээд алиг нь үдээс бүгдээрээ алиг нь right distribute horizontal гэсэн vertical гэсэн хоёр командыг сонгоод хоорондох зайнуудыг нь бүгдээрээ ижлэр үгэй. За үзүүлэн бэлтгэхдээ бид нэр бол тухайн суралцагчид та нарын бэлдсэн интерактив үзүүлэн гүйцэхэд хялбар байдлаар хийхийн тулд эхлээд бид нэр э, тухайн триггер оруулах талбараа эхлээд бэлдэж авдаг. За үүнийхээ дараа бид нэр бол хэрэгтэй слайдуудаа үсгэнэ. За би 5 icon оруулсан учраас энэ 5 icon-д холбох 5 слайд хэрэгтэй. Эхлээд бид нэр энэ нэгийг оруулсан байсан учраас сая би дөрвөн хоосон слайд оруулсан. За энийг би бүгдийг нь жаахан доош нь барьлуулахгүй л хэтэрхий дээшээ болсон байна. За та нар control товчтойгоо шилжүүлэх сумнуудаа ашиглахаар арай баг баг алхмаар баруун зүүн дээшээ доош шилжихээр байгаа. За control тоогоо сумнуудаа ашиглах. Ингээд би trigger оруулаа. Home icon болохоор шин trigger оруулаа. За дараагийнх нь icon-д мөн адилхан тэрээр оруулъя. Шинэ тэрээр оруулах. Action jump to slide. За slide нь бол 2-2 байх хэвээр. За user clicks гэдгийг хэвээр нь л тэгээд явчих. За ингээ 2-ын 3-т. За энэ бол 2-ын 4 гэсэн слайд руу өсрөх хэвээр. За хамгийн сүүлд нь бол 2-ын 5 <coughs> гэсэн слайд руу өснө. За энэ мэтлэн бид тэр триггер өөрөө э, оруулчлаа. Баруун гар талд байгаа триггер гэсэн тайлбар дээр та бүх ямар нэгэн зүйл өөрчлөгөл энд бол 7 триггер байх хэвээр. За энэ үндсэн слайд та хамт орж иж байгаа 2 триггер сүлд оруулсан та ингээд нийт 7 триггер байх хэвээр. За ингээд э, триггер үүдээ оруулсан учраас бүдийг нэтгчүүлээд copy дод. За бусад слайдн дээрээ paste-ийгээ байршуулчих. За control тоогоо V control V гэдэг төвчний хөслөл. За та бүхэн компьютер дээр хурдан ажиллахын тулд аль болох гарны хослуудыг ашиглах хэрэгтэй. Төвчний хослуудыг. За тэгвэл илүү хурдан ажиллана. За ингээд бидний ерөнхийдөө интерактив үзүүлэнгийн холбоосууд нь бэлэн боллоо буюу тухайн IP-нууд үйлдэл хийж чаддаг болсон. За одоо бүгдээрээ тухайн IP-н дээр дарах үед did this did this нэгддэг байдлаар үнийг хувиргая. За хөх. За би ногоон өнгийг сонгочихъя. За үзэн болон хүрээний хөнгийг адилханаар өгчлөө. За би яагаад ингээд слайдынхаа гадна талд зүүн гар талд хийсэн гэхээр энэ хөдөрс маань тухайн айкон дээр дарахад урсаж гарч ирнэ гэсэн. Тэр анимашн оруулах гэж байгаа. Тийм учраас зүүн гар талд байрлуулсан байгаа. За одоо бүгдээрээ тухайн айкон дээр дарахад цэцэснүүд гардаг байдлаар хийж байгаа. За би энд анхуулга Гуулга 1 2 3. За эсвэл зүгээр би сэдв 1 2 3 гэдэг чи та бүхэн болохоор өөрсдийнхөө сонгосон сэдвийн тэгээ дид сэдвүүдийг эндээ бичиж олно. За бүх хэсгийн томоор би сэдв 1 болттой тэгээ цагаан өнгөтэй өргөчөө. За сэдв нэгэ голлуулаад байрлуулчих. За энэ болсон бол copy paste. За сэдв 2. Сэдв 3. За текстүүдээ бүгдээрээ бүгдийн тус тус нэг текст боксонд хийх хэрэгтэй. За тэгвэл бид нэр дараа нь триггер оруулж болох очно. За ингээд бид нарт энэ 3 сэдв гэсэн текст бокс үссэн. За зэрэгцүүлэхтэй control тоогоо бүх нэгдүгээр төвчөө дараа бүгдийг нь идэвхжүүлнэ. За алийн центр хэмэл бүгдийг а left хэмэл бүгдийг нь зүүн талд. За тэгээд distribution horizontal хийхээр бусад энгийн дагуу хоорондох зайнуудын бүгдийг нь инжилээр авчиж байгаа. За энийг та бүхэн нэлээд сайн сурж явах хэрэгтэй. За одоо бид нэг сэдв 1, сэдв 2 сэдв 3-т э, холбох layer үт хэрэгтэй болно. Давхар гууд. За нэг слайдн дээр та бүхэн хідэнч давхарга оруулж болно. За энд base layer-ийн яг дэтэлд annotated slide 1 гэдэг. За энэ дээр бүгдээрээ ялгахын тулд text box-оор За энд бол сэдв 1-ийн агуулга гарах учраас сэдв 1-гээ байрлуулжээ. За тэгэхэд шин давхраг үүсгээд тэрэн дээрээ бид нэр сэдв 2-ийн агуулга байх учраас өстой учраас сэдв 2. За энэ layer дээр бол та нар ямар ч мэдээлэл оруулж болно. Видео, animation, text, graph, diagram, input graph гэж байж болно гэсэн үг. За одоохондоо би бол цаг хэвнэх хүүднээс сэдв 1 2 3 гэдэг гурван текст өчлөө. За триггер оруулахдаа ихэвчлэн бид нэр үндсэн леер дээр оруулна. За үндсэн леерийн text box-ыг сонгороо. За jump to slide бол биш action гэдэг нь. Одоо show layer леерийг үзүүлэхтэй. За тэгээ амт хийх layer 1 гэдгээ сонгоод за user clicks гэдэг нь хэвээрээ байж байгаа. За дараагийн text box нь мөн адилхан, сэнийхтэй адилхан. Гэхдээ layer нь өөр. Anti-heat layer 2. За сэдв 3 дээр тарахаар anti-heat layer 3 гарч ирнэ гэсэн. За ингээд бид нэр layer рүүдэд оруулчлаа. А trigger рүүдэд оруулчлаа. За үүнийхээ дараа болохоор энэ ногоон дүрс болон сэтг 1 2 3 дөрвөлгийн нэгтгэжүүлээд бүгдээрээ хооронд нь нэгтгэж яагаад нэгтгэснийхээ дараа бид нэр анимашн оруулаад л өгөх зүгээр. За animation. За нэгтгээгүү тохиолдолд угаасаа animation руу орохоор animation оруулах командууд нэтгэхгүй байгаа. За тийм шал бүгдээрээ format руу орж чад group. За ингээд нэг дүрс болгоцсон. За энэ дүрсэндээ бүгдээрээ animation оруулъя. За animation painter гэж оруулж болно. За egg motion. За одоо бүгдээрээ ямар нэгэн территорийн дагуу хөдөлгөж байгаа учраас egg motion pad гэдгийг сонгоод улаан цэгийг нь бүгдээрээ зүүн гартлаас баруун гар тал руу шилжих байдлаар байрлуулаарай. За тэгэхээр тэр ногоон цэг дээрээс хөдөлгөөн эхлээд улаан цэг дээр очиж дуусна гэсэн үг. За ингээ бүгдээрээ анимашн оруулсан. За үнийгээ бүгдээрээ шалгаж үзцгээе. За preview this slide За ингээд бидний зөвхөн home төвчин дээр дарах үед энэ анимашн тоглогдно. За гэхдээ энэ ногоон дүрс наадлаар нь яваад байна. За бүгдээрээ энэ цэсний цаагуур нь явуулах хэвээр. За тэгхийн тулд бүгдээрээ сонгоод форматс руугаа орохоор send backbar гэж байгаа. За энийг бүгдээрээ явууланд арчих хамгийн цаагуур оруулах хэрэгтэй гэсэн үг. За олон дахин дараа send backward эсвэл send to back гэж болно. За анзаарсан бол саяны анимашны замынх нь урт жоох юм. Урттаа тайсан учраас жаахан богинсхий. За энэ үед байрлуулъя. За ингээд дахиад бүгдээрээ preview this slide гэдэг шалгаж үзсэн энийхээс зүйлийг. За таймлайн эхлэх үед шууд анимашн төглөөд байна. За эсвэл home төвчин дээр дахиж дарах үед энэ дизис гарч ирнэ. За энд бас нэг жоохон хоосон цайлт дээр энийг бүгдээрээ тухайн замаа дахиад жоохон богиносгох хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ улаан цэгийн жоохон хоочлуулъя зүүн гарт руугаа. За одоо баг болсон баг. За гэхдээ энэ ногоон өнгө хэтэрхий тод байгаа байвал та бүхэн юу гэж тунгалаг болгож болно. Transparency гэж болно. За transparency. За та бүхэн харж байгаад нэгээ ерөөдөө тааруулаарай. За би бол transparency гэдгийг 30 дээр тохируулчлаа. За ингэ тоглуулад үзье. За арай төдөөг харагдаж байна. За ингээд дид сэдвүүдийн буюу сэдв 1, сэдв 2, сэдв 3-ын агуулгыг бид нэр энэ зүүн энэ хэсэгт баруун гартлын хоосон зайн дээр байрлуулна гэсэн үг. За энэ бичлэн бид нэр бусад айкнууд дээрээ бас дизис нууд оруулж өгч болно гэсэн үг. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний бэлдсэн React-ийн үзүүлэнгийн бэлэн загвар нь болохоор за icon-уудыг CSS болгож ашиглаад та тэр CSS-ндээ болохоор text box дүрс ашиглан дид CSS-нуудыг оруулаа. За одоо яг чимэглэл бүгдээр хийж өгч болно. За би энд болохоор зөв сэдв 1 2 3-ын доогуур ингээд 6-аас гарах байдлаар чимэглэе. За тэгтээ бүгдээрээ Титл layer 1 гэдэг дээр бол сэдв 1-ийн доогоор зураас зурх хэрэгтэй. За би энэ лайнаар нэг зураас оруулчлаа. За shape outline гэдэг эндээс бид нэр тухайн лайныхаа өнгийг өгч болно. Мөн бүдүүн нэрийг болгож болно. За би энэ зүгээр цагаан өнгө өгчлөө. За цагаан мэддэггүй байгаа учраас бүгдээрээ саарл болгочихъя. За тэгээд void гэдгээс нь бүгдээрээ за 3 3 арай нарийн юм шиг байна. void гэдэг нь за 6 алгач. За ингээд харах юм бол арай гайг харагдана. За сэдв 1 гарч ирэхэд энэ сэдв 1 гэсэн дижитсний доогуур бид нэр зурах гэдэг гэсэн. За энэ зураасаа бүгдээрээ copy dot нөгөө хоёрын layer дээрээ байрлуулжээ. За тэгээд жоохон шилжүүлээд энэ бол сэдв 3-ын доогоор зөвхөн учраас тэрийг байрлуулна. За ингээ бүгдээрээ дахиад нэг тоглуулж үзье. Home дээр дарахаар animation тоглогдно. Сэдв 1 дээр дарахаар доогоор зурна. За сэдв 2 дээр дарахаар мөн адилхан 3 дээр дарахаар за энэ лайны бүгдээрээ баруун тийш нь жоохон шилжүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгвэл жоохон тусгай харагдаад байна. За идэвхжүүлээд Ctrl тугоо Ctrl төвчөө дарсан хэвээрээ шилжүүлэх сүмнүүдийг дарна. За ингээд бүгдээрээ шалгаж үзье. За иймэрхүү харагдав. За анхаарал авсан та бүхэнд баярлалаа.